Testando, alô? Olá, internauta, seja bem-vindo! Bem-vindo à live! Todos muito bem-vindos! Ah, moleque, estão prontos? Eu estou! Eu estou! Vamos lá! Botar fogo no barraco! Mataram <laughs> fogo aqui. It is. dinheiro era só o que dava tá pra fazer, ficar vendo as <laughs> Vamos lá. Quem tem uma ficha aí? <laughs> é, a partir de agora vai ter, vai ter canas nas, nas gameplays. Pelo menos as, os vídeos novos. Os vídeos novos já vão sair com cano. <laughs> já começou bem. já comecei bem, beleza. Ó. Dá pra passar de tudo. Pode ter certeza disso. E aí, Alexandre, beleza? Caramba, rapaz. Haha, <laughs> o primeirão. <laughs> É. Conhece esse jogo? Esse é dos clássicos. Era lei chegar no fliperama e gastar uma ficha nessa... Se não me falha a memória, foi o primeiro jogo de arcade que eu joguei. Vamos lá, vamos pro primeiro jogo de hoje. Primeiro de tudo, vamos liberar todos os personagens. Essa aqui é a versão de arcade. Vamos lá. E... Ação! Lin Xiaoyu. Vamos lá. Começando por Yoshimitsu. Fight! protagonismo aqui não! Ah, não! Já foi! protagonismo, né? Sei. E agora, Nina! One, de ossos quebrando? Round one. fight! Ah tá, o golpe da Nina. Ah, isso não vai ficar assim não. Não! Sai, maldito! Não, perdi! Maldito! Deu ruim. Vamos lá, mais uma peixa. Se o dono do bar ficar rico. De Paranauê. Gordo. Round 1. Fight! Paranauê! Toma! Na época todo mundo jogava com esse aqui. Dificilmente eu via alguém jogando com o outro.

You win. <laughs> Round two. Fight. Oh, Phoenix. Arkadaşlar bir dakika. four, three, two, one. Game over. É isso aí. Eu sei que eu perdi, não precisa declarar assim, não. <laughs> Vamos lá. Mais uma ficha. Onde eu ia, a ficha era um real. H <laughs> tá, tá. Já tinha ido uma grana aqui. Jogava com esse. Round é o mais fácil de jogar. Ah. São simples. É, esse era outro que esse pessoal jogava, o Warren. Vamos lá. E agora... Ih, esse é difícil, hein? Cuidado. Vai. Tem tá que no início ainda, né? mais altos é, é, é, é suicídio. Toma! Na cara! E agora Xiaoyu! Que eu tava jogando, né? Nossa! Já foi? Já acabou, Jéssica? fazer isso não, mas a gente comemora assim mesmo. Round one. Vamos lá. Protagonismo aqui não! Toma! Hum, foi que eu falei? <laughs> decidir. Não! Sai, sai, sai, sai! Ufa, essa foi fofoca! E agora, Yoshimitsu! You Round two. Tô entendendo nada. Não é pra, não é pra dançar, não. Vamos lá. Ih, esse é complicado deixar agarrar, não. Ah, o que eu falei? Toma. Beleza, vamos lá. Mocudinho de novo. Tá. Ah. Agora ele atacou, pô. Tem horas que a gente que o personagem corre e não faz nada, tá ligado? Round 1. pegar lá no nível 8 é suicídio também. Tá difícil, Tá difícil. Vamos lá. Acabo com esse velho chato. Caramba, velho. Tá doido. Ah. Esse foi só o primeiro jogo. Mais uma lista de jogos aqui pra gente dar uma olhada. Visão além do alcance aí, caraca. Não. Cocô, não. Volta, volta. Ah, meu Deus. Tá, vamos ver aqui. Calma aí, deixa eu... Ah, a câmera ficou maluca. Espera aí. Resolveu bugar. Cadê o foco? Tá aqui. Ué, por que, que o foco voltou pro original? Eu, hein? Onde é que já se viu? Ela ah, deve ter voltado ao normal. Ah, feito. Ah, agora sim. Nossa. Focou legal aqui do nada. Esse foi um dos vídeos mais acessados do canal até hoje. É incrível que nessa lista que eu vou mostrar para vocês, tem vídeos, tem vídeos recentes que estão de pau a pau com vídeos lá, de lá atrás. queimar o arroz. Isso! E o primeiro desafio é a Julia E é isso aí! Julia, fora de combate! Uma já foi! Vamos para a próxima! E vamos em frente! Eddie Gordo, fight! E aí, queimou o arroz? Opa! Que isso? 44 Paranauê! É. Se vocês quiserem é só acompanhar aqui no canal, Acesse aí o YouTube Obliterando Jogos. youtube.com.br Obliterando Jogos. E para acompanhar mais vídeos desse tipo. Agora vamos para o próximo jogo.